Witajcie wszyscy bardzo, bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie chciałem Wam przedstawić różnicę między czasownikiem kennen a kennenlernen. Zapraszam. Zrobię to jak zwykle e, w formie pojedynku, czyli te dwa czasowniki zmierzą się ze sobą, porównają się ze sobą. Na czym polega znaczenie jednego, jak rozumieć czasownik drugi, w jakich sytuacjach to stosować, ok? Kennen i können lernen. Ja to tłumaczę w ten sposób. kennen znać, können lernen poznać. I teraz w tej formie, gdybym ja dostał taką informację, że kennen znać, können lernen poznać, to jest mało. To jest, w sumie nie wiadomo co z tym zrobić. Nie wiadomo jak to zapamiętać. I ja to tłumaczę w ten sposób. Najpierw uczę, słuchaj, drogi uczniu, droga uczennicą najpierw jest kennenlernen, żeby potem było kennen. Ok? Czyli najpierw trzeba się poznać. Kogoś poznaję gdzieś, poznałem. Używamy czasownika kennenlernen w czasie przeszłym, o tym za chwilę. Czyli musi najpierw nastąpić proces kennenlernen, żeby potem ja mógł, żebym ja potem mógł mu powiedzieć, mówić o tym człowieku, że ja go kennen, że ja go znam. Czyli taka pierwsza wskazówka, e, nazwijmy to w hierarchii, w kolejności, nie? Czyli najpierw musi nastąpić kennenlernen, a potem możemy stwierdzać, mówić o tym człowieku, że my go kennen. Przyjrzyjmy się czasownikowi kennenlernen, poznać kogoś. <clears throat> On się łączy z akusatywem, po pierwsze. Po drugie, to jest czasownik rozdzielno złożony. I Ciekawostka tego czasownika polega na tym, że on się składa z dwóch czasowników. On się składa z czasownika kennen znać, i czasownika lernen. Kojarzycie, uczyć się. Czasownik kennen lernen, jak mam budować z nim zdania, to najczęściej buduję z nim zdania w, z czasownikami modalnymi i w czasie przeszłym. Rzadko, rzadko robię zdania w czasie teraźniejszym, że ja go poznaję. Oczywiście ten proces poznawania może trwać, faktycznie, można tak powiedzieć, ale takich sytuacji jest, jest rzadko, nie? Na przykład, drogi chłopaku, widzisz dziewczynę na dyskotece, w restauracji, w pracy. No i od 1 do 10, 11 i stwierdzasz, muszę ją poznać. Albo mówisz delikatniej, chciałbym ją poznać. No to mówisz, ja chciałbym, czyli ich myślę, ją, sie, akusatyw, kennenlernen ich möchte sie gerne ken kennenlernen. Ja jeszcze gerne dołożyłem, jeszcze się zająknąłem. Chętnie, chciałbym chętnie, ich möchte sie gerne kennenlernen. Chciałbym poznać. Albo ktoś wychodzi z inicjatywą. Słuchaj, widzę, że na nią patrzysz tak jak patrzysz. W sensie podoba ci się. Sie gefällt dir. Sie gefällt dir a ty mówisz, ja, sie gefällt mir. Tak, podoba mi się. I ta osoba wychodzi z, z inicjatywą, bo ona ją zna. Mówi, słuchaj, chcesz ją poznać? Möchtest du sie kennenlernen? A ty mówisz, ja gerne, natürlich, selbstverständlich. Gerne möchte ich sie kennenlernen, das ist schon klar, oder? Natomiast najczęściej ten czasownik kennenlernen używany jest w czasie przeszłym. E, w sytuacji, w której ludzie mówią, gdzie się poznali, jak się poznali, kiedy się poznali. I na przykład mówicie, para mówi, jakaś małżeństwo albo jakaś para mówi, poznaliśmy się 7 lat temu w Niemczech. Poznaliśmy się. I teraz patrzcie, czas przeszły od Kennenlern, to jest Kennengelernt. Czyli czasownik ten przedrostek Kenen, który jest czasownikiem, ale on w ogóle nie, nie ulega żadnym, żadnej, żadnym odmianom, rozumiecie? Żadnym, nic. Odmianie ulega tylko czasownik lernen, uczycie. No, uczycie. Ale Kenen lernen już ma swoje inne znaczenie. To lernen odmieniacie. Lernen, czas przeszły, gelernt. Dokładacie Kenen, powstaje Kenen gelernt. I na przykład mówicie, ja ją poznałem w Niemczech ich habe sie in Deutschland kennengelernt. Ich habe sie in Deutschland kennengelernt. To by była odpowiedź na pytanie kogoś, gdzie ją poznałeś? Pytanie, gdzie ją poznałeś? Wo hast du sie kennengelernt? Wo hast du sie kennengelernt? Pada ta odpowiedź, ich habe sie in Deutschland kennengelernt. Kiedy ją poznałeś? Wann hast du sie kennengelernt? Wann hast du sie kennengelernt? I mówicie, Poznałem ją 7 lat temu. Ich habe sie vor 7 Jahren kennengelernt. Ich habe sie vor 7 Jahren kennengelernt. My poznaliśmy się 10 lat temu, nie wiem, w Szwajcarii, na pracy, w pracy. Gdzieś pracowaliśmy, wir haben da gearbeitet i my się tam poznaliśmy. Wir haben uns da kennengelernt. Poznaliśmy się tam. Czyli kennenlernen opisuje fakt poznania się. Dwie jednostki nieznane poznają się. Ok? A potem można powiedzieć, że ktoś kogoś kennen, że ktoś kogoś zna. Nie? I ktoś tam spotykamy się z jakimś, z jakimś panem i on mówi, a znam twojego ojca. Byliście w takiej sytuacji kiedyś? Znam twojego ojca. Ich kenne deinen Vater. Ich kenne deinen Vater. Kennen, znać. Czyli najpierw oni się musieli jakoś tam lernen, w jakiś tam sposób, już nieważne jak. I teraz dlatego może ma prawo ten człowiek powiedzieć, że on tego naszego ojca kennen. Ustalmy jedną rzecz. Czasownik kennen jest czasownikiem nieregularnym. Jego formy czasu przyszłego, formy podstawowe to kannte, gekannt Czyli ich kenne ja znam, ich kante ja znałem, ich habe gekannt ja znałem. Hmm? Czy pan mnie zna? Kennen Sie mich? Kennen Sie mich? Tak, ja, pan, ja pana znam. Ja, ich kenne Sie. Czasownik kennen, tak jak kennenlernen, tak jak większość czasowników w języku niemieckim, e, łączy się z akusatywem, z czwartym. Ja pana znam, ich kenne Sie taka sytuacja, może w niej byliście kiedyś, że ktoś nas z kimś przedstawia, a my tą osobę już znamy. I, on jest, I ta osoba, która nas przedstawia, myślę, że my się nie znamy, jest zdziwiony. Czy wy się znacie? Kennt ihr euch? Kennt ihr euch? I teraz my mówimy, tak uśmiechając się z tą osobą, tak, my się znamy. Ja, wir kennen uns. Wir kennen uns. I tu się czasownik kenen przekształca w czasownik zwrotny. Nie wiem, czy o tym mówić. Czasownik zwrotny. Najczęściej e, czasowniki mogą się stawać zwrotne. Nie muszą być cały czas, ale mogą być. I kenen jest takim czasownikiem, w którym może być, może się stawać, może się nagle zrobić zwrotne. My się znamy. Wir kennen uns. Nie? I w związku z tym te osoby, jesteśmy w tej sytuacji, w której ta osoba nas przed, niby przedstawia, w sumie my się znamy z tą osobą, my się znamy, no i teraz mówimy, my się poznaliśmy 3 lata temu. Nie? To, że teraz możemy powiedzieć, że my się wie, kennen, uns, sich kennen, my się znamy, znać się, to wynika z tego, że my 3 lata temu się poznaliśmy. Jak będzie po niemiecku? My 3 lata temu poznaliśmy się. Poznaliśmy się 3 lata temu, ok, tak brzmi lepiej po polsku. Wir haben uns vor drei Jahren kennengelernt. Wir haben uns vor drei Jahren kennengelernt. Poznaliśmy się trzy lata temu. Dlatego teraz się kennen. Dlatego teraz się znamy. Łapiecie? Może być też taka sytuacja, że jakaś starsza osoba znała naszą babcię, naszego dziadka, a nas, nasza babcia albo nasz dziadek niestety już nie żyją. I ta osoba mówi, no znałem twoją babcię. Znałem twoją babcię w preteritum, jak będzie? Ich kannte deine Oma. Ich kannte deine Oma. Albo w perfekcie powie Ich habe deine Oma gekannt. Załóżmy jakaś stara miłość, wiecie. Gdzieś tam facet był zakochany w naszej babci, babcia wyszła za dziadka, no i doszło do tego, co doszło, a tamten facet jeszcze ma w sercu miejsce dla naszej babci, która już niestety nie żyje. I jeszcze muszę wspomnieć jeden czasownik w tej grupie kennen, kennen i trzeci czasownik erkennen, erkennen, rozpoznawać, rozpoznać kogoś. I on też się z akusatywem łączy. W jakim kontekście? No czasownik erkennen jest Myślę, że jasne, jak wprowadzam czasowniki na lekcjach, lubię opisywać uczniom, tak uświadomić w sumie, co ten czasownik robi, co on, o czym on opowiada. Rozpoznać to jest taki proces, w którym patrzysz na coś i wstępnie nie wiesz, co to jest, kto to jest, a potem mówisz, a wiem już, kto to jest. Czyli są jakieś cechy charakterystyczne osoby, przedmiotu, które pozwalają mi E, przypomnieć sobie, co to jest albo kto to jest, jaka to jest osoba i rozpoznaje ją po jakichś tam cechach charakterystycznych. Weźmy sobie osobę po włosach, po sposobie chodzenia, po płaszczu, bo ma taki swój ulubiony, po butach. E, mnie ponoć ludzie rozpoznają po chodzie, bo tak idę śmiesznie. Temat e, policyjno-kryminalny jest świadek na policji. Świadkowi przedstawiane są fotografie osób, i policjant pyta, potrafię pan rozpoznać tego przestępcę? Können Sie diesen Verbrecher erkennen? Können Sie diesen Verbrecher erkennen? Czy może pan, czy potrafi pan go, tego przestępcę rozpoznać? Czyli wie, zobaczyć na zdjęciu i stwierdzić, że tego człowieka pan widział na miejscu przestępstwa. Nie? No i co? Może powiedzieć, nein, ich erkenne keine ja żadnych nie rozpoznaję, albo ich erkenne keinen, ja żadnego nie rozpoznaję. I potem szef, szef komisariatu wzywa tego policjanta i, i pyta niejako, pyta go o raport z, z, z rozpoznania, nie? Czy świadek rozpoznał tego człowieka? Hat der Zeuge diesen Menschen erkannt? Hat der Zeuge diesen Menschen erkannt? Skąd się wziął erkannt? To jest czas przeszły od erkennen. No i policjant smutny mówi Leider, niestety. Er hat ihn nicht erkannt. Er hat ihn nicht erkannt. On go nie rozpoznał. Albo możemy tutaj użyć czasownika modalnego können. On nie potrafił go rozpoznać. Nie zrobił tego ostatecznie, ale nie potrafił go rozpoznać. Er konnte ihn nicht erkennen. Er konnte ihn nicht erkennen.